गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर अब हमारे बीच नहीं रहे सार्वजनिक जीवन के प्रति समर्पण की वे मिसाल बन गए थे और सबसे बड़ी बात तो यह है कि गंभीर कैंसर की बीमारी होने के बावजूद वे ढाई महीने बाद यानी इस साल 2 जनवरी में अचानक मुख्यमंत्री दफ्तर में पहुंच गए थे वे ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे नाक नली लगी हुई थी लेकिन लोगों के लिए काम करने का उनका जज्बा बरकरार था कुल मिलाकर मनोहर परिकर के बारे में यह कहा जाता है कि वे हमेशा काम के प्रति समर्पित रहे जनसेवा उनका लक्ष्य था नाक में नली लगाए बिना चप्पल के कर्मचारी की मदद से विधानसभा में आते हुए परिकर की एक तस्वीर वायरल हुई थी और सबसे बड़ी बात यह है कि बजट पेश करने के अगले ही दिन उन्हें दिल्ली में भर्ती कराया गया वे बेहद सादगी पसंद थे सबसे बड़ी बात यह है कि वे गली बाय के रूप में जाने जाते थे वे स्कूटर से सचिवालय जाने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री थे आदि बाह के ट्रेडमार्क शर्ट पैंट चश्मे और साधारण घड़ी में नजर आने वाले परिकर अपनी सादगी से बेहद लोकप्रिय थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक से लेकर रक्षा मंत्री तक का सफर करने वाले परिकर के बारे में यह कहा जाता है कि उनकी ईमानदारी एक मिसाल बन गई वे हमेशा आम आदमी बने रहे उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ ही अन्य सभी